皆様熱いご声援どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ踊り子裏最後の演舞だよ思いっきり楽しんでいきましょうねそれでは皆様お手を拝借沿道の皆様も後ろの皆様もよろしくお願いいたします 2019稼働 どうもありがとうございます